sigo con mis vestidos de verano, la gente se ha puesto hoy chaqueta a pesar de los 27 grados, pero me miran pues porque <laughs> es un poco dando el cante. Hoy vamos a ir, que es el super edificio que hemos estado viendo estos días. Es el octavo más alto del mundo. que esto va a cambiar En 37 ah, segundos ah, vamos a subir. Esto está lleno de chinos. Ha empezado a frenar en el piso 60 y estamos en el 89. ¡Oh, qué cague! qué cague! No sé si está intentando que me dé miedito y quiere que me acerque ahí, pero no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar este edificio, pues como está hecho con lo más moderno, no sé qué, no sé cuánto, podría resistir un terremoto de 7 grados, bla, bla, bla. Esto está todo guapo. Esto significa que si yo avanzo ahí se me van a ver las bragas, así que podría hacerlo como dato interesante para mi vídeo y conseguir más likes. Les doy. <laughs> ya va. Y esa es la montaña que subimos ayer en algún lugar. Aquí tienen una casica, supone que esto es algo todo importante. Una bolica, esto grande en verdad, con todos los cables ahí de acero, no sé qué por lo visto, si viene el viento, esto se mueve y equilibra el building. Que en otros edificios parece que esta técnica también se ha utilizado. Esta es la primera vez que te lo enseñan a ti como visitante, para que lo puedas ver, que hay cuatro cables y un círculo ahí que no entiendes nada, pero dices, yo lo he visto! Y ahora es mi momento, que yo siempre hago esta basurilla. Siempre lo hago. Y tengo una colección pues, pues de basuras a tope. apostar para mi mamá. Aquí están los buzones. Vamos a usar el verde, venga. Porque aquí en Taiwán son muy ecologistas y es eso sí. Can you take me a picture? Bien, llegará, no llegará. Oh my god, qué careto. Lo más intrigante de este lugar es... ¿Qué ropa es esa? ¿Qué simboliza? <laughs> ¿Qué son esos chandals? ¿Qué es? ¿Qué es, ¿Qué es? No. No. <laughs> Según Musashi, es la comunidad LGBT de China, ¿right? LGBT. que a veces Es que no tiene suelo. pero a ver, <laughs> tiene suelo, es un cristal. Y da mucho cague. ¿Es así? Me he puesto aquí a enseñar las tetas y Musashi no me quiere seguir el juego. Estos japoneses son muy aburridos. Estos son muy altos. Hola. Las mesicas para el almuerzo. Oh, qué guay. Qué guay las obras. hemos llegado a otro templo que hay aquí. Ya hemos visto las vistas espectaculares en medio de la selva. <laughs> de verdad, tenéis que venir. Espero que os den ganas de venir con este vídeo. aquí estamos. <laughs> ¿Qué te gusta? I know what you're going to say. Tetas. Tetas. <laughs>